एसिड र बर्न भाइलेन्स एबिभी हाम्रो समाजमा रहिआएको देखिँदै आएको हिंसा हो जुन चाहिँ घरमा मात्र नभइकन पब्लिक क्षेत्रमा पनि देखिँदै आइएको छ एसिड र बर्न भाइलेन्स वर्ल्ड वाइड नै बढ्दो क्रममा देखिँदै आइएको छ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा स्पेसली एसिड भाइलेन्स चाहिँ एकदम हाई रेटमा देखिएको छ एसिड भाइलेन्स दुवै पुरुष र महिलामा हुँदै आएको देखिएको छ भने चाहिँ बर्न भाइलेन्स चाहिँ महिलामा देखिन्छ बाल विवाह दाइजो प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिले आफैमा धेरै समस्याहरू निम्त्याउँछ जुन जुनमध्ये एसेड बर्न भाइलेन्स पनि एक हो सानो हुँदै हिंसाको घेरामा पर्दा उहाँहरूलाई आफ्नो अधिकार पनि थाहा हुँदैन र हामी जस्तो संस्था अस्तित्व नेपाल जस्तो संस्था र अरू सर्भाइभर्सहरू भेट्नु भएपछि ए मेरो अधिकार रहेछ यस्तोमा र यो हिंसा रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यसैले हाम्रो एकताले मात्र एसिड र बर्न भाइलेन्सको बारेमा अवेरनेस क्रिएट गर्न जनचेतना क्रिएट गर्न सकिन्छ र केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ